interfeysida bitta mana bu instrument qolib ketgandi bizada aytilinmasdan hozir buni tanishtirib o'tib ketaman kerakli instrumentlar istaladigan instrumentlarimizdan bittasi hop keyin bu ham bor xudo bu bo'yicha ham video qilaman va asosan kiyim dizaynerlarga kerak agar misol ichida kiyimga qiziqadiganlar bo'lsa xudo xohlasa ularga ham foydali bo'ladi deb umid qilaman hozir birinchi oddiy mana bitta oltmish <clears throat> oltmishlik boks chizib olaman misol deylik to'g'ri rectangle chizib olaman sal pastroq olib chiqaman buni keyin qiladigan ishim hozir hamma atrofini belgilab turib offset pattern outline bosaman unfilled corner dan yo undan ko'proq santimetr misol 30 santimetr deylik 20 سانتیمتر می‌دارم. خب 20 سانتیمتر deymiz. Xo'p. Endi دم tikib olishimiz kerak. Tay tomoni 60 ga 60 لیبل bo'ladi. کی 90 درصد دولمس. and I'll tap on that mana preset customdan triple grain grainga o'tkazaman keyingi qiladigan ishim hamma mamchoqlarni tikib olish simulyatsiyani bosamiz hop mana narsa hosil bo'ldi hop burchaklarni tikib chiqamiz endi mana hamma holatga keldi hop endi mana bunga ozgincha bosim beraman misol beshga beraman mana hop yetib qolmaslik uchun mana pastdan risk olamiz yetishib mana besh sal ko'paygan kelaveradi mana yaxshi bo'ladi xudo xohlasa hop ikki bir bir atmosfera ham yetar ekan hop endi ctrl a file export hop object selected birinchi bo'lim bir nuqta hop steam bo'ladi steam hayotar hayotar hop parkerni single object deyman sen deyman hop okey hop file import object steam avatar oskatdan tashlayman buni avatar sifatida endi okey nima yapayotganim hozir aholi tushunarli bo'ladi umid qilaman joylashtira olamiz hamki manavigacha ko'tarib tashlab yuboramiz hop ha taralinchi ko'tarib qo'yaman publicga yana bitta qo'shaman hop bu bizada wool bo'lsin masalan okey hop simulyatsiyani bosmamni yig'ib olaman yig'ib olganimdan keyin manda o'ynab ketmaydi endi misol hop bundan tushiramiz uchib ketolmaydi tepaga hop avatar mana e, ko'rsatib turib mana tengini elita qilib qo'yamiz qanchadir miqdorda faqat diamondlar kirib ketib qolmasin hop avatarni o'zini frictionlarni hammasini nol qilib qo'yasizlar yopishib qolmasligi uchun mana buni kattaroq berasizlar e, sal bemalolroq turishi uchun Hop, endi hamgi e, skladkalar qo'shishimiz kerak. 103 misol. 103 deylik. Mana ham nakana turni almashtirdik. Testdan chiqib oldi. Okay. Matoni turni almashtirdik. E, va misol biza qanaqadir joylariga g'ijim äh, elementlar g'ijim qilib qo'ymoqchimiz masalan deylik adbotlarni g'ijim qilib qo'ymoqchi bo'lgan joylarimizdan ham steamni bosib turib misol o'nli misol beramiz mana harness turibdi sayzni kicaytiraman kichikroq joyida misol sizlarga ko'rsataman mana bitta doira yozadigan bo'lsam mana bunaqa skriptkalar hosil bo'ladi ko'rayotgan edik hop sal kattaroq ekan o'n misol beshla deymiz bu narsa keyinchalik e, pufle bo'yicha olingan darslarda ham e, ishlatilinishi mumkin e, man o'tda aytib ketmaganman hozir mana уже keyingi etaplarga kelganimda o'zim misol qilgan xatolarimni boshqalarimni hammasini o'rganib chiqyapman va shunaqa hmm, qo'shimcha darslarni olib boryapman shunga deb umid qilaman mana particle distance kattalashtiramiz mana bunisini ham shunaqa qilib qilamiz hop bunda ham olib beramiz mana simulyatsiyani bosadigan bo'lsak bizda aniq holatdagi mana obyekt paydo bo'ldi ho'p endi qiladigan ishimiz ham choklarni hammasini sal mana bitta ko'rinadiganroq qilib qo'yish masalan ikki yuz yetmish deylik kuchini ham sal kattaroq qilamiz hozir soldiyu sindiray mana mana buni kichraytiramiz misol to'qsonga to'qson deyman tortilib turishiga teg tomonimizda shunday tortilib turibdi hop mana buni sal teparoq ko'tarishimiz kerak ekan mana xullas mana yana kattalashtirsanglar bo'ladi bir yuz beshga bir yuz besh choklani ya'ni steamni yana ham ko'rinadi yorug' qilib mana berib chiqsanglar bo'ladi xato qilib qo'ygan joylar bo'ladigan bo'lsa mana bu foizini teskari tomonga o'girib misol minus minusga qiladigan bo'lsanglar o'sha yoyilib ketgan joylarni sizlarga yig'ib beradi hop umuman olganda mana mana shunaqa e, ishlab qilsanglar bo'ladi bu instrument yordamida steam brushda hmm. Xullas, shunaqa qilib shunaqa gaplar. E'tiborli uchun rahmat xudo xolisi keyingi bo'limlarda yana ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.